aizvadīts kārtējais pārmaiņām un izaicinājumiem bagātais gads. Nu jau trešais pēc kārtas, kur nu dienu nevaram nosaukt par normālu un mierīgu. Gan divi pandēmijas gadi, gan arī pērni Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Šīs abas lietas ir satricinājušas pasaules ekonomiku pašos pamatos. Karš Ukrainā inflācija uzšāva debesīs. Lai neļautu inflācijai iesakņoties, pasaules centrālās bankas strauji sāk celt procentu likmes arī Eiropas sistēma, kuras sastāvāja Latvija. Apņēmīgi cēla procentu likmes, lai jau šogad mēs redzētu būtisku inflācijas tempu samazināšanos un pakāpeniski tuvinātos 2% mērķi. Šo nepieciešamo pasākumu rezultātā strauji ir augusi naudas cena, kas nozīmē, ka strauji ir auguši kredītmaksājumi gan uzņēmumiem, gan valsts parāda apkalpošanai. Latvijas Bankas 2022. gada dienas kārtībā ļoti svarīgu lomu ieņēma priekšdarbu un sagatavošanās, lai Latvijas Bankā integrētu Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju. No 2023. gada 1. janvāra mēs esam viena organizācija ar vēl jaudīgāku un spēcīgāku komandu. 2022. gadā mēs svinējām Latvijas Bankas simtgadi. Atzīmējām to ar zinātnisku izdevumu par Latvijas bankas pirmajiem 18 gadiem, ar izcilu monētu mākslas izstādi Nacionālajā mākslas muzejā, ar ceļojošu vēstures izstādi Latvijas reģionos un pasaules līmeņa ekonomikas konferenci. Šo gadu kā institūcija mēs uzsākam izaicinājumiem bagātā vidē. Darāmā ir daudz, gan mājās, gan starptautiski. Bet es esmu optimistisks, un apņēmības pilns, jo Latvijas Banka ir stiprs un spēcīgs mugurkauls. Tā ir lieliska profesionāla komanda, kas izvirza augstus mērķus un strādā, lai šos mērķus sasniegtu. Novēlu mums visiem neapstāties pie sasniegtā, bet vienmēr augt un attīstīties.